astăzi este despre a intenționa. Uh, în Dex este a plănui. Uh, John Maxwell uh, mi-a, m-a inspirat într-un video în care el spune că e bine să trăiești intenționat, deci chiar așa spune, trăiește intenționat. Cum? Într-o zi s-a gândit împreună cu prietenii lui la o masă să-și spună fiecare ce mm, sfat, cel mai bun sfat pe care l-au primit de la cineva în viața lor care a fost. Pentru că ei au, și-au trăit viața practic după acel sfat fără să-și dea seama. Și m-a provocat și pe mine și te provoc și pe tine să te gândești care e cel mai bun uh, sfat pe care ți l-a dat cineva vreodată în viața asta. Mie mi l-a dat uh, proful meu uh, Nicolae Iliescu Silviana, nu e bine să îndrepti tu cocoșații. Și am zis, cum adică, nu înțeleg. Păi zice, dacă, gândește-te, dacă un om e cocoșat uh, și iei un ciocan și îi îndrepti cocoașa, crezi că nu-l doare și nu o să îți tragă și una? Și zic, ba da, Zice, așa e și cu oamenii pe care tu îi consider că nu fac corect ceva și vrei tu să-i uh, corectezi. Vrei tu să le spui că nu e așa. Uh, o să-i doară și o să se răzbune pe tine. Mie mi s-a părut foarte tare sfatul ăsta și am trăit intenționat după el, fără să-mi dau seama. Tu, după ce sfat ai trăit intenționat? Ceau! Ah, lasă-mi și mie un verb uh, și spune-mi uh, ce verb să-ți improvizezi data viitoare. Ceau!